さい乱世を鎮めし平定かなえ国向けの剣今ここに。 cùng sẽ ra hồng kỳ

その刃で荒ぶる 進め魂込めて震えつる日差しかし